热气球的土耳其。 阿里，这可以摸，但是不能爬哦。这很松哎，你看这样子。这里是二地形，那什么叫月世界嘞？因为它像月球表面啊。哎，你有去过月球？我才要问你，你有去过月球？啊，我刚刚问你，的 <laughs> 你有去过？我没有去过啊。 这个地方是我们的目的地，走上去可能就天黑了。顺便看，往条，这条路线你不用怕，路上没有厕所，这边就有厕所。请勿攀爬，踩踏泥岩，毁山毛。这个楼梯斜斜的。 是这像走走走走走走，走到歪掉。不喂。 在瑞士界，然后刚刚爬完山，现在在做什么？在午餐，煮鸡，肚子二。因为这边啊有很多的鸡吃，一鸡两吃，它可以做汤的跟做干的。耶，这个是什么？这个是什么？超级菜。吃饱了，而且还有带东西回家。耶。 两个人其实比较难点菜，因为它这个真的都是合菜。但是呢，你可以点那种一鸡多吃，然后再点一个青菜就可以了。吃不完还可以怎么样？打包回家。对，鸡肉蒜可以啦，还可以啦，还可以。没有我想象那个放山鸡这么的结实，这个看起来是比较像那个抓头鸡。冬天来蛮不错的。 虽然还是会热，但是你可以选择走一些有树荫的地方，这地方拍照蛮漂亮的。天空好漂亮，哦。今天的影片已经结束了。如果你喜欢我们的影片，记得帮我们订阅、按赞跟留言。拜拜。